my god. 900 tick. 900. Ang patang kapangit ng matchup natin. No, what the fuck. 238. Saka yung mas... Oh, high level ah. 87 ah. crazy. ng ano, paligin. Sakit yung damage ng mga gamit. pabawasan yung pare, saglit lang. Ang ganito. Lambot ng palawidan niya na. Yung dalawa, auto lang. Malambot yung wizard sa sniper nila. F ano na natin yung pare, malambot. Oo, oh, tara. Malambot na lang din. Sabayan na lang. Ah, so masakit kasi yung ano, sniper nila pag pinabayaan natin pare. Ako na sa sniper. Nai-stun na 20k P, e, ano mo yung ano, target. Nakatake lang naman na sila, yung pumapakita ko. Eh. Ayun, diretso na sila dito ka lang. Pare, pare na. Ito. Ay, ito pala. Ito, sa akin. One hun, spear type, yawa. Ano kaya yung ano? Bubuhay kayo? Oo, oh, wala ka na buhay. Mauna pa tayo sa nalang. Tatlo yung sumusunod sa akin. Sige, sige. Tara, tara, punta na ako dyan. Pangati na lang buhay. Pero, focus lang sa pare, malapit na mamatay yung pare. Focus lang pare, pare. Pare, pare, pare. Pare, pare, lang, focus lang sa pare. Oo, ah, oh, pare, naanin ah, na yung pare. Kaya asakin, pala, asakin. naglo-loading pala ako, visit. Focus lang kayo sa pare. Focus lang yan yung ano, turo yung direction, ipit ako sa gilid eh. Saan niya, nasa niya, upper ba yan, mid ba yan? Para mapuntahan agad. Ganyan yung... Ito, tao na. Hindi ako naman natin eh. Sa akin, sa akin naman yung barrier. Pati na lang. Ano Sige, follow ko. Kaya ko, naisip ako eh. Nandito sa base natin yung pare ah. Sa base nila yung pare. Okay. Oh, nasa base sila yung pare, oh. Natulong na lang. Oy, ah. na. Away sila. Oh. Ano na, teleport. May isa pa banda. Sa base natin, no? Ay, nauli na daw. Ay, naka ano na ito, nasa basement sila. Natin daw sa'yo, sige natin daw sa'yo. Ayos na naman. The wizard ka. Kita sniper ni matay na, mamatay na. Go, go, go. Gawa na sila ng LG. Go, go, go. Pero, port na yun. Eh, hey, kinukulit ako ng sniper. Ano, sakit ng ano. Apos, gumagalaw. Kulang patlo. Okay. Kapag dito. stepper. 20 seconds ah, wait lang, hold lang. Tapos burst sa ano, sa... Oh, wag mo na, wag mo na. Ano lang, konti lang buhay niya. Five, four, three, two, one. Discard yan. Pero natapos agad yung result phase no or lag out. Hindi pa tapos sa akin yung muna eh. <laughs> lag ka. Seconds, hindi pa tapos. Okay. Kaya yan, kaya yan. Basta magde-def lang ako kay Wim. Kaya nabawala. Oh. Na-sustain mo naman eh. Nagkagulatan lang. Oh, kalati na lang yung pare, oh. Ah, dito Oh, to. Sama kita, sama kita dito. Pinangkulit kasi ako ng pin. Tataba naglalakad tayo, mo. Ayun, oh. Nang titing yung log. Nasa na ba? Ay, nako, pinagsabay. Takbuhan mo na din po. Pot, hindi makalabas. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Takbo ka dito, ayan. Tarayo ko muna ko ka. Sige, sige. Ay! Ano? Ay! Just! Dito, nandito. Sige, dito. Dito. Ay, nag-trigger na, nag-trigger na. Nag-morphe na. Eh. My God, di makagalaw! Nasa akin yung whiz, nasa akin yung whiz. Patuloy mo na, patuloy mo lang sa na, patuloy matak. Oo, oo, oo. Labas mo na ako, labas mo na ako. Patay na yun, patay na yun. Patay na, patay na. Nice, nice. O kaya wizard. To. Wizard na oh, ako. Ito wizard. Yan binabanata mo. Yan binabanata mo. Sige. Yan yung binabanata mo sa pinalababanata mo para mabilis na. Oo. Since ikaw mabilis humabol. Ano lang? Sniper, sniper. Ito, naliligaw yung bata. Okay. Ano Patayin nyo na yan, mga preset yan sila. Well, hindi ako gumagalaw. ano yung ginawa mo doon sa ba't bilang gumapang yung buhay yung ano? Nung pari kanina. Koko lang, pre. Koko lang sikreto niyan. Kasi bumirang. Ako ah. mo siya. Nagulat ako eh. Gumapang yung buhay yung putik na ubos. Pinaglalason ko lang yung mukha. Ang lasong din kasi gusto ni gusto ni Steve Bumirang ko. May lason din yung akin eh. Ah, yung last. May lason din ba yung super boomerang? Wala. Ano yun? Yung sa set ko? Oo, si. Um, yun nga uso ngayon eh, yung OC. Ano, ano, ano? Osiris. Yung OC set, level ah. 40. Yun, nga rin gamit ko ngayon eh. Uh, oh, o yan, yung set ko, ganyan ang set ko. Lasong, lasong lang. Wait, pare, gawin. Ang laking kunad nga, Wimix, ha? Ah. Effective. Yung ano, yung Devi? Oh. Oo, oh, kunad to eh. Sure, pag nakakuha ko. Dalawang pa. Pag nakakuha ko, Dalawang pa. Ilang, 200k lang po. Eh. Sniper. 400 at 200. Patay na natin yung pan. Ah, sige. 400 ang pot. Dalawang pare, tapos dalawang wizard. Dalawang Pero pare ano? yan. Puro ano? Puro range yan ha. Good luck. Unahin nyo yung ano, yung madaling mamatay para makapag-points kayo. Sniper. Sige, ako na target. Yung madaling mamatay. Hala si Tanya. Ah. Hindi ba mapapatay niya? Bago, matay ako. Regen type ata yung mga yun. Paligaw mo na lang, inyo din sa loob. Hindi lalabas yung mga tira. Wala, mamamatay si Tanya. Hirap labitan ni Tanya. Paano if ano, yung ginagawa mo dati, Kusba, tinatapunan mo ng poison? Ay, hindi na ginagawa ko. Natapunan ko na lang ng lahat eh. Ay, palagi may sniper, oh, putapang. Hanggat ilang buhay mo, tap. Makalapan, pati bapo. Dikit-dikit na sa akin, tinigop ko lahat. Kasi, matuwa ko dyan yung lasing. Ay! Kakatabi ng ulti ko. Eh, hindi mo mapapatok. Tigas naman oh. Wala pa ba namamatay sa kanila? Wala pa. Parang wala pa. Hindi malapit eh. Kaya sa kanila. Synchronize yung heal nila tapos... Masakit ba yung sniper nila? Hindi. <laughs> Hindi lang tayo makalaban. Hindi yung isang wizard mo. Oo, matulog. Masakit nga ng sniper. Matatalo tayo sa police. Ano? Hindi tayo makalapit. Puro rin. Naliligo ako ng at yung ano sila, lagi e dito sa... Snake pare, oh. Snake pare. Ang gagi, instant pala tong sniper. Eh. Tara, tara, tara, tara, tara. Mga isa lang. Oh, isa sniper. Tanya, sniper na lang. Napalugod na natin sa... Pero yung oh, ano? Pare, masakin. Wala, hindi kakayanin yan. Dalawa yan eh. Eh, 50 seconds naman ng eh. Points lang to, points. Sa ano, Sige, gawin mo yan, ganyan lang. At least mo kami ng ano. Di karon, magbuhasan na. Ay, no, nakitin mo na sa akin eh. Ah, dito, nakasurpot ako sa'yo. Ano, napatay mo na. Sige, nag-murp, ano na yan? Okay. Okay. Hindi, wala sila mga... Dalawa. Dalawa. Sabi, sa pampuri naman. Kaya, kasi mga... Eh, sige, sige. Kaya pinaban na ito, may nandito. Ito, ito, kita mabutan, Mark. Hindi, okay lang. Nag-regen ako. Matay din yung sniper. siya. Tapos mas maganda yung ano niya. Naka-in-type din. Dalawas yung ano nila eh. Hindi lang kayo makagalaw eh. Hindi na mo na patingis yung damage eh. Kalas buto. Diyan ka na lang focus, ano? Saan? Saan? Nandito ako. Ah, sniper. Saan? Ayun, wala pa. Hmm, sakto. Ilang hits mo lang. Kalas buto. Eh, ginagawa <laughs> ko, bilang wala na skill eh. Eh, Ayun. Eh, oh. <laughs> oh, ang ina, tapos lalasunan ko. O, oh, tapos kakalanan ko dito. Ang ina. Ay, bot. Ano, 28 seconds ah. Timingan natin yung ano, Sige, sige. na may isang patay bago mag wala, wala pa silang oh. red. Eh, Ito, 16, 15, 14. Nice. Isa pa. 11, 10, 9, Natarap na na yan, natarap pa na mo ba sa mga? 2, 1, Natarap leg. pa defense nila eh. yan, nabusap pa rin ng rest. Paubusan ng rest eh. Sakitang si Lareso doon sa ano eh. Nag-cool down tuloy pa rin oh. Sa ganun kasi, basta bumanat ka lang Seth, kung sino binabanata mo, yun kaagad babanata ang team target ako. Oh. Mm. Maganda burst yung dalawa eh. Ako wala na akong damage, bad. So, ay nagpapaburst eh. Mas masaya pa rin mag-in-type. Magastos lang talaga. Kaya, ano, nakasari ko zoom. Labas. <laughs> labas na. Eh, eh, nagmukha ano, pang kayo niyo. Eh, ano na? Wow. Recycle, recycle na eh. Sniper na eh, eh. lutak. Hello, hello, hello. Yan, nandiyan, sniper oh. Patay na ulit sniper. Sniper ka. Ano na, ano, sige, buhat ka lang. Ako oh, mag-a-adjust sa'yo. Uh, kung sino binabanata mo, babanata. May sira na naman dito yung sumila. Diba? Kawawa siya. Tuloy! Ayun eh. Hindi na niya magawa yung style ng kailangan user. Nakahold sila ni Ese. Eh. Hmm. Oh, nice. Tapos may poison ko. Nagpanik na siguro sila. Eh. Kaya nga. Um, Tira ano? natin. Bago na ikot tao. Hindi, hindi ako kapit. Isa, ayun. Nakatayo lang. Nahol kami. Ano? Nahol kami ng wizard camo. Ano yun? Nagkasundo. Ano yun ako? Naiiskila ng dalawang wizard. Kaya nagkasundo. Magkaibang lugar na naiiskila ng lakas. Pinapros na lang ako eh. tayo pag mag... Nasa amin. Ipat sa kabila. Ipat sa baka ang lason. Operates lang yan. Pag nasira natin yung sniper, Isang wisit mamatay na. Matay na po. Ay, binabanatan namin yung ano. Alright, Forty open this up. Look at some stuff this is. 48 seconds. Forty seconds. Hindi, mamatayin na pala ako. Hindi ko alam. Star, nakakapatay yung lumabas ah. Ha? Kahit ang lumabas yung sniper. Ano ito? Nasa well nila. Kanina na kayo. Nasa well, nasa well, nasa gilid lang. Ito ako. Nakatabi ko. Ayun, gumigit na na yung sniper. 17 seconds ha, baka. O yan ulit. Lumabas ulit yung sniper. Ah, patay ulit ako ito. Patay ulit ito. Oh. Patay ulit siya. Ay, fuck. Sa pa, sniper lang. Sniper ulit. Nice, nice. Grabe yung pick. Ayaw nilang... <laughs> Ay, ayaw nilang minto ah. Ayaw nilang huminto. Hindi na ako nababasa. May respawn ah. Yung devil yun. Ang taas ng hill. Nalito sila eh. Naghiwalay ng ano eh. Ini-skillan yung wizard. Na-open yung kabila. Matay sila. Di yata nag-uusap yung mga yun. Dalawang... 900 lang, Josh. Eh, tara, sige. Hmm. Masakit yung sniper. Masakit yung sniper. Prayo nyo kaya yung ano, yung sniper. Or kayo na bala. O, ah, saan niya bala? Basta kung sino binaba ng kanya, yung baba natin. O, ah, binanatan yung ano, sniper. Sniper banatan natin. Oh, sniper tayo kasi baka may mga nandun. Sa Nice. Pag ako ng balde na. Okay, no. Pang na eh. May permit ako ah. Oo. Malambot lang yung ano, night. Oo. Oh. auto-receipt yung ano, yung silence. Ay, gawa nyo. ng ano. Ng book. Hindi, yun yung binabanatan kasi. So, huwag natin ayaw mabuhay yung ano, smoker. Nag 15 seconds pa yung ano, pare. Ay, matataranta na yan. Parang ah. ano, ano na to. Sabi kong pinamasanit dito. Ako na doon sa, ano, para sabay-sabay ang tatlo mamatay. Wala ulit. Well, patay ako. Ah, sa kanya na, sa kanya na. FF na yan. FF na pare, wala to, wala to. Ah, pare na. Ano rin yung laban natin ulit. Hindi na yan makagalaw. Ito na pare, oh. Malita kang bayhana ka. pare, Tanya. Pare. Gusto mo talaga itong ano yun eh, itong pare ikaw na yung to an eh. uh, ah, anikrit mo. Ano ba siya? Dito yung pare, dito yung pare. Dito. Magugulo na yan kung yung white smith oh. o yung sniper ang okay. Oh. iyan. Malakasan na sila dyan. Kung sino wala sa kanya, hindi mo re-retin. Okay, Sino mag... Ayan, tatlo na Tereso niya, piliin niya kasi hindi gusto. na yun. Malakas. Mamili ka kung sino kaibigan mo dyan. Sino kaibigan mo dyan. Wala nga yun. Naalala ko to na kaibigan mo siya. Tatampuan ko dyan. Dahil nga kayo dyan. Sabi mo, paano, hindi ako tereso. Lalo sana. Ano. Biglang sahig din sa sniper, oh. 15 seconds. Buhay na. Sniper na ako ah. Naka-hate, ano siya eh. Naka-hate talisman yan. Kaya ganyan. Naipatay na. Hindi mo patay yan. Hello. Grabe Wala lang. Eh. Wala patay. Sino bubuhayin mo doon? <laughs> Mamili ka talaga doon. Siguro lalo na to weeks pag may nightmare pa ako, papatong ka yan. Yung sa nightmare, iba na yung sa nightmare kasi okay. HP regeneration siya. Oh, <laughs> Tumis na ako pero nabanata ko na. Ano? Wait Ano kayo. Si Iwan kasi target ng sniper eh. Oo. Wala si Lord! Hindi, mukhang nagbago na sila. Oo, nagbago na lang tumitira sa akin. Teka. Ang salas na sila. Na-realize. Sa akin na yung ano. Wait lang, didikit ako dun sa tatlo. Para ano. Nagpapari na wala na sila. Dikit ako sa inyo. Doon ako sa katay. Sige, sige, sige. Patas ng wizard eh. Kaya dun ako sa SG ni Amy. Oo. Kaso hindi ko makita Ayaw is. na nila eh. Come on. Abulin mo. Ayun, ayun, ayun. Oo, pati na kung may sniper. Na-slime ako. Sniper yun. Hindi ko makita SG mo kung nakakast. Yan. Ayun. Sige lang. Maya na lang kaya kita i-resular eh, kasi oh, mamaya, mamaya, mamaya, ginagawa kang barbecue nila eh. Sige, mamaya, mamaya. na si Anya yun. Si Brad. <laughs> Last <laughs> minute natin. Last minute natin rest si Larp. Baka makalimutan mo na naman, Luis. <laughs> Kaso, baka, baka magkulang kayo sa ano. Sa damage? Kulang ata kayo sa damage. Wait lang, wait lang. Wait lang. Kasi napaburst, eh. burst yung ano eh. Ako kasi medyo ma, ano, mas matigas ako sa, sa ano. Eh. Sure ha, matigas Sniper nila. <laughs> Huwag kang ah, pumatay. Sige. Hindi, sige, didiskarte ako. Wait lang. Ay, sayo, sayo ko na lang bigay yung ano, secret blessing. Tara na, sana na. Oh, tara, night, night. Sige, night. Ano yan? Lambot yan. Tangin na, ba't pinahinin ko ulit? Inuulo. Eh. Sniper, sniper. Mas pinitid ko, gago. Nag-target ako. Sige, sige, patakol sa inyo. Ah. Maano ng lason, mapaliguan ng lason yan. Ito. Oh, oh, Hindi na gumagalaw yung ano nila. Ito? Guguluhin ko lang pare nila ha. Para hindi makapag-support ng maayos. vui đó luôn Còn này nó sẽ nó anh anh em đi đi đi đi Wow, cái nó là khi nó không ấy, này cái bumawi, oh, diretso. Yung bumawi, oh. Yung bumawi. Yung bumawi, oh. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Oh. Bawi, bawi yan. Yung bumawi. Oh, may kulit na. Ang yung sa kanila, oh. Hmm. Bulaan yung mga. yung bulaan niya. Hehe, First niyo ano? Hindi gumagalaw to pag nabuhat. Eh, dalawa na pala patay, hindi niya mahabol yan. Last game. Last game. Yeah, yeah, yeah. Um, Nasa na si Drag? Ewan ko. Ay, last game na pala yun. Ano ba yun, nakakabitin? Oo nga eh, akala ko meron pa.